guys. pasar ya, regane? Piro iki? Iku bu. Nanas, nanas encekan tantolan Ning cantolan enak cilane. Oh, nanas sencen. nanas Ning Nanas e kok. Apa nah, Bisa kabeh ini. Wah, isuk wis kacangnya loh Yes. Nah, eh, kacangnya lho kok. Gendeng oh oh Apa, Dek? Kok dicepat. Rong ewu setengah. Tapi payu paling. Wis sok aku mau. gede kuwi ngono lho. Gede Mbak Des. Rong ewu cilik-cilik ah. <laughs> Halo iki ditipi kancaku. <laughs> Kamu apa? Enggak, alhamdulillah. <laughs> Mbak Das isuk maki wis Mbak Das jamu. Lah ora sekolah iki. Libur. Oh libur to ya. Mari liburan kuwi kok kabeh acara ya? Layak padha libur. Apa nduk sanan? Hmm? Tayang. Ora nek sare dilane cilik. Enake sing gedhe. Nah, Gede apa dah? Iki lho. <laughs> Golek iki mang. Golek ya. setengah. Loro. Loro. 200 <laughs> setengah sita. Kayak loro. Loro. Loro. Ala rada sama. Tolong ya aku lah, Pak. kata terang, Pak. Kok ini lagi kembali Mbak Desi seneni lho. Atur suwun. Wah, Masuk tanpa lantai. Oke, lah udah terlalu apa setengah, Mbak. Marah. Terus Tersun. Kenapa ini? <laughs> uang. Kalau ya regane panggah, Pak. Antene nih kok, antene kok. Tap. Iya termasuk gede lah. Kita mat mus mat buah iki, Jane. Mat buah cicil gunting kunting aneh tapi ya anu ya sampean ini rata-rata nih sak menten tuh Bu rata-rata nih rata-rata nih oh, kaya gur nyewu lah nyewuan nah iya tomat Oke. Okay. Jogmen telu setengah. Mbok yo suwe ke pasar cantolan tuh. Ini lembek lho, di mana jam belas, belas, telulas setengah, telulas setengah, lima belas. Ngeten? Hmm, hmm, hmm, Betul. gue. Wah, ya mantap loh. Kan wis nek kuwi kan Kekuk kekuk. Lha iku salon arep ewu ya? Ewu bisa. Si sapa? Mbak Naretek ya. Mbak Naretek main Pak sing to? Heeh, ah, Lah terus? Oh alah. Lah nek kono brebeki ya? Iya. Enggak krungu. Oh iya, enggak krungu ya. Apa le? Aku sih kalah nek kono. Jadi kesel. Saiki ya? ngider engkot malah enggak jenak loh. Heeh, drama. Santai itu. Aku yo ya rung becek lho Mas. Heeh. Oh, oh. kan rewang tapi aku yo iki rewang piye? <laughs> Ya ngono ki rewang ndang-ndang tok. Eh, lah lah aku e kadang e ndang-ndang piring tok kadang guru. Nggenku <laughs> ki modele sak gerep ngono serewange malah ruwame sing ning mburi kok. Ya? Iya, iya, iya, Teng mereka kayak tasik berapa? Iya, kayak. Oh, telas punan. Oke, pemain apa ya, Dan? Emang mak pecah ya, pecah. Di mana? Ora enek. Bikinnya. Emang dulu sih aku. Ora enek enek ketan. Kurang aku go. Eh ketan enak, eh ketan loro ya, enak. Eh, dadi tak dhewe. Enak deh. <laughs>

lima ratus lurah berarti saya bu sakit ya nah. <laughs> atur sun nih Nah, terus, Gun. ya.